Собаки под влиянием хрома могут преодолевать большие расстояния без ущерба для окружающей среды. Первые опыты по хромированию собак поставил румынский академик Петрович. Петрович. Петрович. Петрович. Петрович. Петрович. Петрович. вам профессору, что до лекции профессора Гендельбаха осталось 5 минут. Отлично. Давайте немедленно введем кролику хром. Э, хром, вступая в реакцию с молекулами мяса, может вызвать у кролика отторжение от тела, и тогда кролик сдохнет.